Too many days in the darkness Without a glimpse of the light Running tired and broken and scared But I swear I'll never give up the fight I see you broken and beat to surrender, darling. You were meant to survive. salamlayıram. Al, saat 7-nin yarısıdır. Bu günləri videonun əvvəlindən yox, ortasının axır-axırından sizi salamlayıram. <laughs> Deyəcəm niyə. Çox uzun gün idi, gəzdik, dolandıq. Hətta Michael Tyson da gördük. Onun da videosu var, onu da seçmişəm. Deməli, bu günləri çox gəzdik, onun qısa anonsunu vermək istəyirəm. Ki, neynədir, sonra əmin indi ki, vaxta qayıdacaq. Deməli, getdik Santa Monicaya. Orada biraz gəzdik, dolandıq, biraz shopping, çörək yedik. Ondan sonra getdik bir başqa mala, orada da shopping elədik. Sonra mələk bir ə, e, sushi restoranını istədi. Birinci dəfə sushi yemək istəyir. Tapa bilmədi orada, indi gedirik sushi restoranı yeməyə. Sushi restoranı daha doğrusu baxmağa bizim ev yanında biri var. Yəni, olsa orada bu videonun ardında suç olacaq. Olmasa hələ oradan da hələ sağollaşıb yeyəcəyəm. Amma siz bu günləri başımıza gələnləri indi izləyə bilərsiniz. Bəli, bu da ceyranımız. Sən baykın, ata alacaq sənsin. Yaxşı, gedib bir yerdə baxıb alarıq. Alma gözüm. Silmirsən, bebiş, gəl içəri, gəl içəri. Hə, gəl içəri. Bizim məhəllədə belə bir dənə küçə var, çox böyük küçədir. Burada bike sürürsən, qaçsan, edirsən. Mən də çıxdım ki, biraz bir anlarda sürüm. Hə, mələ ilə gəlmişik bike sürməyə. Ay, daldım bir dənə bike şəhə. Mələ ilə gəlmişik bike sürməyə ikimiz. Ata bala. Necədir mələk? Yaxşı. Maraqlıdır? Ya. Hop! Ah! <laughs> oh. O belə bir dənə yerdir. Baykı burada sürə bilərsən. Hələ ki çətinlik çəkirəm bir əlli sürməyə gərək maşın. Bunun üçün nə sağlam telefon qoyum. Mələk necədir Mələk? İki dənə ceyran burada dayanıb. Bayklar. <laughs> Bura bayk sürən yerdir. Bizim məhəllədə. Həm qaçırlar, həm bayk sürürlər. Yəni belə. Oradan da ancaq avtobus keçir. O avtobus yoldur. Onu da deyim. Xəttidir, daha doğrusu avtobus xəttidir. Gördüyünüz kimi burada da yoldu. Hamısını ayrı-ayrı bölüblər. Yəni bölüblər də day. Norqayda qanun nədirsə onu deyirlər. Okay, bu günlər bike-ın reviewsunu eləyəcəyik. <laughs> 8 <laughs> şeydi. <laughs> nədir o? Trans transmission neydi Azərbaycan dilində yaddan çıxdı. Sürət qutusu, 8 sürət qutusudur, 8 dənə dəyişir. Skorusu var ruslar demişkən. Gözə 8. Burası biraz daş kimidir, adama həzir, amma okeydir. Yüngüldür, yumuşaqdır. Mənə sən öz barkın haqqında nə deyə bilərsən? Review eləyirik, bark reviewsi eləyirik. Buyurun xanım. Bu barkanı, amma bir aşı barkanı. Aha, onu birin ata sındırıb, sağ olsun ata. amma sən belə arxaya verəndə tormoz tutur da burada. Hə. So, okey də bu var da. Berlin'de tormuzdadır. Okey. Sonra ne var ne yok? Su əladır. Good job. Da avtobus keçdi. Beyum getdi. Ora maşın olmaz. Anca avtobuslardır. Su əla. So, baykımızı sürdük tardı. İndi keçirik yola. O tərəfə gedirik evə. Bu düyməni hə, basandan sonra... Orada adam işareti geldi ve geldi. Şu an isti idi. Heç belə də ürəyimiz istəyən kimi gəzə bilmirdi. Uşaqlar da yavaş yeriydi, yəni vəbşə gəzintimiz tez tutardı. İndi bəlkə başqa yerə getdi. Hara gedəcək bilmirəm, amma gedək maşına otura biraz dincələk, oradan çox fikirləşərik. Gəzintimiz davam edir uşaqlar. Gedirik Westfield-ə. Buranın mollarından biridir. Çox yaxşı moldur. Gəlmək istəsiniz, gəzmək istəsiniz, alış-veriş eləmək istəsiniz. Şəbəkədir. Hə, şəbəkədir. Başqa ştatlarda bilmirəm onca var yoxsa yox. E, varsa o mənə deyin inşallah. Başqa ştatlarda yaşayanlar. Yəqin ki bizi ştatlardan da izləyənlər var. Ən azından bildiyim qədər statistika göstərir ki, baxanlar var. <laughs> Cəmi vaxtımda isə bir ümumi olaraq harda 2500-3000-ə yaxın ortalama adam baxır ştatlarda. Sən fərəmsə bu maşının içində oturan Michael Tyson idi. Nə ilə görürəm o ya ona oxşuyur ya odur dəqiq. Odur, odur, odur. Odur. Odur. Michael aa sən də patladın qardaş. <laughs> Böyle təzə Rolls Royce alır. Telefona düşmür, prosi gözdən gördüm onu. Ha, ha onu da. <laughs> Hey! <laughs> haydi, haydi. Nasıl açıyorsun soğutu? Təzə maşın şeyi, test drive ediyorsun, yoxsa alır. Rolls-Royce izlədim. Hə, o bu nə? Bir nəfər soruşmuş selebritylərdən, məşhurdan kimi görmüşdüm. Mən də demişdim heç kimi. Uşağın <laughs> arzusu yerinə yetdi. Michael Tyson da Propka'da. Geldik bizim bu sevimli molumuza. İndi Ayten xanım biraz bazarlıq eləmək istəyir, açıq olsun gəlmiş. Deyir, cəmi iki dənə köynəyim var. <laughs> Okey də, var iki dənə, üç dənə elə. Para com o seu Ivete Sam. Oi, oi, dá t-shirt lá. Só foi o mundo do Brian isto. O amor só foi o Tchau. şey senden yani. Sen de cahil santana yap sana aynen. Sonra yiyem dedi atayla. Çok hündür, domuz da hündür sen ne baktın? Olsun da. Geçen. 60 dolar hadi. Süper ya. Ben rahatçılığı görəsən? E, Ay qız neymiş sən? Süper. <laughs> Neçə deyə belə rahat keçdi? 8 yarımdır. Aytən xanım kapriz eləyir. Bax, köynək bəyədən 100 dənə köynək göstərdim. Deyir, yox, qabağı bəzəkli olsun. Qabağı bəzəkli göstərirəm, dinləmir. Orası belə oldu. Nə burasında qolunda nə bilim nə oldu. Hə, gəl Mickey Mouse dedin, gəl bu da Mickey Mouse. Mickey Mouse. Gəl Mickey Mouse. Ağ yoxdur, ağ istəmirəm. Acele bu da pink. Bundan o tarafı da... bunu götürdün. Hayır. Nesiydi o? 12.99. Hmm, Koy yerine. Koyarız. <laughs> Cere, cere. Peace. Cere. White istemem. Cere, cere. White, peace. Hey. Hey, Meryem. Come on. Kız bir yedek olmuyor. Hey Meryem. Meryem. Meryem. Meryem. Hey. Bana bak. Get buradan. Ha. Tavan cırıb dağıdıb ki. Götür, onu da götür. Meryem, please, gelme heç yerə. Oo, deyirəm getmə yerə, qışqırır məni sən. Bu görürsən, bax Mələk tapdı bunu da. Bunu da götür, olsun tam. Sağ ol qızım. Bu da ucu yer, bir yerdə qalmır, ucu əlimi bağlamışım. Ucu bir yerdə qalmır. Aytan xanım nə götürdünüz? 3 tane tişört götürdüm. Böyle böyle. Aha. Böyle. Aha. Böyle de böyle. Peace. Peace. Happiness. Happiness. Sosial mesajları mən verəcəm. Aha. Hə, buyur. Bu da qəşəngdir. Hə, bu da özü üçün götürüb, hə. Sən də özün üçün götürdün. Hə. Qiymətləri nə idi onların bu? İkisi 13 dollar, biri 17 dollar, 18 dollar. Hə, eşidirəm. Hə? <laughs> Yəni üçü də 13 dollardır, 12 dollardır. 13 dolardı. Siz çok rasxad edirsiniz ona bak. <laughs> Meryem bu nedir özün için almışsın Meryem ya bir daha her şey başa düştüm. bu nedir? Kimin adını kime yatırmışsın? Sen bunca ne desen? Ay bu Frozen çıkardan ben de hendim. Bizi güzel gibiler bunlar. Gəl bir də qalın boyuza baxaq, görək nədir burada. Gəlin bura. Mənçi budur. Baxın. Okey, 7 8 düz göstərdi. Məryəm də. Səninki də budur 2. Nə bu? 36 ya da 2 yaş. 2 yaşlı bundur. 2 years. Əla. Mələk. Çaşmadı. Saçan bilirsən də bizdə nə olur da aşır. <laughs> Ay, mənə bax, sokuyor. Buna bax. Yaxşı da, niyə istəyirsən onu? Aldı ana sən cibinə, hello aldı. İstəyir. Ay, qız başladı. Lion çox böyüdü. Mən bunları uşaqlar üçün götürdük, Aytan da götürdü, yaxşı. Hərəsinə eyni köynək, eyni şalvar götürmüşük. Köynəyin də qabağında belə həlla yazılır. Ümumi olaraq hamısını aldım. 110 dollar pul çıxdı. İstəyirə gedə sushi yeyək. Mənə idi birinci dəfədir. Hə. İstəyir. Chopsticks use eləyəcəm. Aha, gedək, gedək, gedək nədir. Maya. Mən keçəcəm. Mən. çok güzel yatan yerdi ya. Hmm. Sen baksana adamı. Aşağıma da atsana. Sonra da test falan yerim. Sylvester Stallone kinosundan sonra məşhurlaşdı bu. Hə, hə, hə, o idi. Hə. Aşağıda saldığı saat. 6 saat, 6 saat. Bu da Carter da bana. Lady Gaga da. Bax Lady Gaga deyir. Hə, okey. Uydu, bu nə qəşəngdir. Bu qəşəngdir, buna bax. Tudor. Hansı? Yəni. Saatler var. Bu da geçen defa. Ha. Özümsün bak senin. Yok ama dikkatini çekti. Yok saatler. Bu da tez kıymeti de şu Okay, left and Yeah. Can I find it's a left and right or it's, yes, it's a yes, left yes, and right? Yes. I just like it. надо. Спас тыкать. Hasan, qual o bunu <laughs> işte. Oturur. Ha. Şu telefona. Ay. götür. Götür, götür. Götür de istemiyor. Ne? Dolsun da bebi bayağı yemişsen de bebi to. Anda indi yeməyəcəksin, okey? Okey? Bu nədir be? Baxma. Kuş idi, istəyən bunu istəyirsən də. <laughs> Sən onu istəyən yoxsa bunu istəyirsən? Bu nə? Hə? Bu nə? Hə, okey. Azərbaycan bütöv verib burada, Naxçıvan yoxdur ancaq deyirsən, yoxsa varsa da görmürük biz. Ama her Azerbaycan'da tapamadım. okay, we're gonna get the, the knife. Mağazaya və ancaq gül satırlar buketləri. Superdir. Natural rozet, nə ona görə sayılır? Belə şey yox. Rozet, bu yəni. Biz də bayaqlar girdik Bir de iyin dalıyca dükkana girdi, iyi gəldi, çox qəşəng. Girdi dükkana girdi, <laughs> biraz da bazarlıq elədi. Bir dənə maraqlı bir şey almışam. Mənə bir dənə bunu tut. Bir dənə bunu tut. Dəyən, dəyən, dəyən, dəyən, onu yer, onu yer. <laughs> ha, bir dənə maraqlı bir şey aldım. Xoşum gəldi, elə baxsın. Mənim əlimə oxşayır. Bu mənim əlimə oxşayır biraz, hə? Amma dırnaqları biraz oxşanır. Mənim hə? dırnaqlarım biraz Fərqlidir. Fərqi o elə şey olur. Nə, bilmirəm. Öz əlimə oxşatdım bax. Çox oxşayır hə? Oxşayır hə? Məndə biraz enlidir deyənə burası. Rəng tonunu tapsan. Biraz barmaqları oxşamır. Məndə barmaqlar biraz. Bunda biraz... şeydir, hə, girdə belə. Məndə biraz uzun fasandır. Əskur şeyini götürdüm. Baxın buna. Oyda, mənasız durmacam. tatlı zor bir şeydi. Adam <laughs> saçlılaştırır mı? Oh. Bebe eleme de Şimdi deşirmişsiniz faydası. Bana bir de ona el vurabilir ya. <laughs> <laughs> ne deydi? Ha? Okay. Bura bahalıktı, burada 6 dolar çıktı. O ben Santa Monica'da 2 dolar. Burada 6 hmm. dolar. Neçə dəqiqə? Deməli, e, harbi 16-da gəlmişik, 18-dir, 2 saatdır. Hə. Yəqin uşağa fikir vermişsiniz də biz neçə vaxtı maşın içində çəkir eləyirik. Siqnal səsi gəlmir küçədən. Mən bir dəfə istəyirəm belə özümə maraqlıdır ya. Bilmirəm sizə maraqlıdırsa sizlə bölüşəcəyəm əgər kommentlərdə yazsınız. Mən istəyirəm bir dəfə belə 1 saat sürüm. Belə kameranı da qoyum 1 saat çəksin yolu. İyi danışaq belə özümüz üstündə nədənsə bir mövzudan. İyi baxım görürəm həmin o 1 saat ərzində neçə dəfə siqnal işləyəcəyik biz şəhərdə. Belə sürəcəyəm həm freeway-də, həm belə şəhər içi, belə qarışıq 1 saat. Maraqlıdırsa eləyə bir yerdə isə bu challenge aşağıdan da kommentlərdə bildirin ki, eləyək. E, yazacağım ki, siqnal videosunu çəkək, o videonun altında like qoyun 1500 2000 olsa okey eləməyə dəyər varsa 2000-i keçsə eləyəcəm Burada çox qəşəng evlər var. Amma biraz da bahalı məhəllədir bura. Məsələn, soldakı evi misal göstərmək olar. Məsələn, burada belə evlər mən baxmışdım. 1 milyon yarım, 2 milyon, 3 milyon bu, bu civarda belə fırlanır qiymətlər. Bahalı neighborhooddur bura. Dollar. Hə, dollarla, manatla. Bir dəfə qiymətlən biri komment yazır. Bax, sən dollarla deyirsən, manatla. Manatlansa bahadır. Yox, yox, dollar. <laughs> Dollarlansa bahadır. Sonra biri bir neçə dəfə biri şey yazır. WhatsApp-ın zadım yazır ki, şey, nədir, nədir? Yox, orada Samsung-un qiymətini deyir, öyrənib mənə WhatsApp-la yazarsan, dedi, nə yazmışdı? Yəqin səndə o potensialı görür. Mənə <laughs> məndə o şey potensial var, yəni telefon alıb buradan Bakıya göndərmə potensialı görürlər izləyicilər. Yox, Mən, almaq yox, hələ qiymət öyrənmək. Hə, qiymət öyrənmək başqadır, onun bir fərasət istəyir, yəqin o fərasət məndə var. Ay, Allah sizin evinizi düşsün. Ə, qiymətdir, vır Samsung price in US qurtardı getdi. Eviz ki, yazır. Qaqa nə oldu? Qaqa cavab vermədim. Qaqa nə nədir? Qaqa neynəsin sizsin? <laughs> Qaqa qaqa. Görsən alınmır, gedək evə, başqa vaxt gələrik. Görün 4 nəfərlik yeri var Sushi. burada. Sushi. Sushi. Sushi burada mənə, Sushi. Katsuya. Katsuya. Katsuya. Katsuya. Mənə otur yer var, otur yer var. Haydi. Şoka düşəcəksən, axşama üçün full doludur reservation-dan. Bir reservationsız bura girmək olmur. Sağ ol. Deməli yaxşı yermiş. Ha, 2 3 ildir burada yaşayıram, bu məhəllədə yaşayıram. 2 il qaramdır. Biz də gəlirəm. Gedirik. Sabah saat 2-də reservation elədim. Sabah saat 2-də içəridə e, istəsiz amma çölə dəyişmək olur, əgər çöldə yer olsa. Super geçen. Oy. Hello. Hello. Hello. So, videom Hə, indi mən orada e, prosta xoşuma gəlməsə yemə. Yaxşı. Amma xoşuma gəlməlidir. Hadi sushi. Sushi. Amma bir dəfədən suşunu sevdim. hə. Mundo. Mən вообще Ağzıma qoydum. dedim, Oydu, bu nə idi o? mən даже bir ara <laughs> nədir o? Yəni imanlı sushi Hə. istəyirdim. o belə qəribə bir şeydi. Belə adam belə çəkir özünə ki. Ged gedəsən onu yeyəsən. Burada çöldə qoyublar yer. Bura aiddir ki. okey. Vegi grill də vardı böyründə. Bunlar yeməsələr Vegi grilldən hə, orada alarsan. Yapon mətbəxin bilən adamla gələndə daha rahat olur. Hə. Mən getmişdim o şey günlə, e, Robert günlə. Robert bilirdi, o Top top top sakız verdi. Hem de gözümü döye döye böyle bakıyorum ne diyorum. İki tane şeyin adını bilirəm. O Angel da ben aparanda Şimdi ben tüm dedim bir dənə şey bilirəm, bu da ki, şey, sushi. Ve okey, zakaz verdiler bir şey. Tempura orada, tempura zakaz verdi. Yok. Vegetable tempura. Yok diyorsun. Şefimiz Aman götür bakalım. Good Ne job. Ver ata yesin. Hə? Mən şeysiz. Ata. Ata sən verir Yox, yeməyə. Hə, hə. Mələk dayan da edə bilməyəcəksən gözlə. Mən özüm güclə edirəm. Ay, düşdü. yaxşı Məryəm, eləmə, Elə- please, eləmə. please. Yaxşı, da keçdi. Da. O spicy da alma. Bunu belə əzisən. Hı. On ver onu, on ver onu. Eləmə, eləmə, eləmə. Chopstick'ı ver onu. yemeğlerimiz geldi. Tempura, tempura sos, salmon grill, sushi, roll sushi, Meryem, Melek. Melek ne dedi sushi? roll sushi'nin tadına bakacaksan. Sushi. Yok. Avokado. Avokado süper oluyor. Ananın en sevdiği. Onu görsem hmm. İçinde shrimp ne avokado. Shrimp de ortada. Böyle dedi ne bileyim. Hmm. Okay. Sen göstərirəm ki, proses necə olacaq. Ata bir dənəsini götürəcək belə. Biraz belə eləyirsən. Bunu sən test test. Bax sonra götürsən bunu. Beni kusar sonra ben. Yandı. <laughs> Okey. Okey. Şimdi- Tamam, bak Patriye, bak o yüzden. Fish de bir de rice. Aha. İstemem. That's okay. a sushi roll. Ne dedi? Oh, sushi roll. Derece, derece bakarsın. Baksana. Ha. Bubble rice'lı bu fish. Okay, Hessa'da yoktu başka. Hessa'da? Sen istiyorsan biraz bundan, biraz batı, biraz. Sen soyuttun onu evvelden ondan. Aha. İşte. Aha. Dişle, dişle, dişle, dişle, dişle. Yumuşak da o dişle. Normal testdə. Normal testdə? Amma biraz da ona batırsa vəbsə super test olacaq. Çox çox cüzi. Bax mən batırıram çox az. Çox az. Xoş bəyənməyəcək, yeməyəcəksən. Da problem yox. Biraz batırıram. Bax çox az da belə. Çox az. Görürsən çox az batırdım. Bax çox az. Çox. Asazlı. Başqabın yaxın elə dağılacaq. Aa, getdim. Özün, özün, özün. Yaxşı, götür özün. Hə? Ya mən verim. And then? Like Davut'uz düğün oraya gitti. Oh, it's, okay. it's okay, don't worry, it's okay. What's up? Öptüm bir Gel ye ye ye ye. Ye. Çok da fondu. Evet su dolma. Güzeldi. Bayısı. Good to taste. Hoşuna <laughs> geldi. Bana saçı çıkmırsa. Gelmiyor ya. Ye ye ye. Niye ben? Ya ya ya. Biraz çok oldu bilirim ha. Ha, her de normal kayıt. Güzel ya, wasabi yoktu ona göre. Ama böyle hoş bir yerde. Sushi. Sushi dedi uzun. Sushi değil bu. Wow. Roll derece. O da şeydi de. Çok kızardı. geçen yedi. Neydi bunun adı? Tempura vegetable temple. Aşağı. Mükemmel ya. Oy, hoşuma geldi. Ben dedim çok Aynen. tuz yok Tarık. ha okey. Oyda. Burnumla yedim böyle bir işte şey otuyor. Bu ne ya? Your face red oldu. Normaldi değil mi? Yo, wasabi-lədir. Wasabi. O işim gələn heç nə qalmadı. Biraz burada ilkən şey qalıb. İndi bunu da indi birini Ayten yezə, birini mən yezə. Ayten bunu elədim, elə ki 5-ini də yedi buradan. Çox xoşuna gəldi. Balığı uşaqlar yedilər. Çünki burada bir dənəsi var idi, ucu getdi, onu da mən yedim. Sifarişimizin qiyməti səncə nə qədər gəldi? 114 dollar. Sən <laughs> qiymətlər də burdadır. Stop edib baxa bilərsiniz qiymətlərə. Amma dəyər. Yəni çox dadlı idi. Sushi'nin ləzzət eləyir də. Bu yeyirsən, nə qədər yeyirsən, yeyib çıxandan sonra qarın düpbədüz qalır. Heç elə bir yeməm. Yüngül. çox xoşum gəlir. Adam. Hə, bizim yeməklər kimi də. Ağırlaşdı. Aslında ah, Japonya'ya giderdi. Hayır. Evet, Azerbaycan'dan evet. evvel birinci Japonya'ya giderdi. İnşallah. Artık o kadar tarih olacağım oraya. Gel buraya. To dry hair and easily wash off. Pop. bir hmm, hair And bubble. Bubble maker. Bubble maker. Bubble maker. Mən də bunu almaq istəyirəm. Mən bir də bunu. Bir dənə şəklimizi qoyarıq bura. Okay. Əllərimizi belə. İndi uşaqların ultrasonun şəkillərini qoyarıq. 15 <laughs> dollar olacaq hamısı belə. Okay. Mən burada necə eləyirlər? Belə apply to dry hair, necə vasal eləyirsən? Ayaqqabı almayacaqsın sən üçün. Balaca ayaqqabı geyinərsən. No! Bax da mən. Adi meldir də, mələ, adi çoxdur da. I know, where have you been? Yeah, you know? Um, right Baby now, again. I'm so yeah, no. Dad yoktu kızım. Yok. Ancak I lost mine. Mother's Day gelirdi ona göre. Number one mom. Hı hı. It's a two times Yes. Niye? Yeah. I don't know. Wake up and Didem bu ağlayandan. Ne acaba sen senden? Sen hiç bak durmurdun. Sen de bacı ağlayırdın ne kadar. Durdun aslında. Ha. Ne aldın? Bak kalın Bakma. İşe yarıyor. Edemem ben. Gəlsən qızım. Gəl paint eləyəcək. Okay, sonra əlbət tap eləyəcəksən buraya ha. Bələm. Belə, bax belə. Bax belə eləyəcəksən. Tak. Belə. Əvvəl, əvvəl, əvvəl gərək razmerlərimizi şey eləyək. Yavaş, yavaş, yavaş, yavaş. Okay. Məncə kist anyway lazımdır. Əlimlə gələcəm. Hamısını tök, hamısını tök, hamısını barmaqlarıma tök. Aysa. Məryəm baxsan necə eləyir bacı? Excitedsən? Hə, bir dənə barmağıma tök bunu. Ola bilmirəm ki. Okay. Hmm. Scared başqa yerə. O birisi tərəfə çıxma, şəkil olan yerə çıxma. Aha. Əl vurma, əl vurma, sürüşür əlim. Gələ biraz az tökəydiniz. Yox, prosto tam print olsun. Yoxsa belə. Bura, burada oturubdu. Hə, hə, götürürəm. Hı -hı. Ah! ah! ah! ah! İlerliyorum. Biraz sağa çox elə ki, uşaqlara yerim, uşaqlara qalsın. Biraz yuxarı, yuxarı. Ay, sağ getdin. Sürüşmür adın? Yox, çox. Mənim əlim sürüşürdü. İşte yaxşı sürüşdürürsən. Barmaqlarım pişiyin barmağı kimi enləndi. Daha gətir. Gördün? Все. Okay. Davay mənə. Silverman. Silverman. Silverman. Mənə bax, Məryəm bax. Otur. Altta qoyarsan. Hə, hazır. Gözdə. Ebe mənkinin üstünə də çıxsın problem Hə, yoxdur. bizim üstümüzə. Sən barmağın şey olmasın. Tərpənməsin. Okay. Çox sürüşdürmə ata. Sürüşmez. Sürüşmür, söz super alınız yanında bu. Barmaqların bir dənə eləyək ki, barmaqlar bir-birinə birləşsin. Dəyim bebiş, bebiş çək, çək, çək. İndi sürüşdürəsiz xəbər olmayacaq. Okey. Sür, götür. Ümid edirəm qəşən-qəşən alınacaq. Qaldır. Super. Mən hamısı bularım. Hə. Əlimi qoy üstünə ana. Aha, tərpətmə. Okey, bebi? Okay. Please, tərpətmə. Busca bana kal, okey? Okey. Dene dene dene ata koysan Ervin Ervin'in üstüne. Ay. Başa sürüştürürse. Etsin almaz, etsin almaz. Balatan usta etsin almaz. Sürüşür. Ne zaten baby? Good. Götür. Oy. <laughs> Kokorusan yaxşı bilərim, daha iyi yaşdır. <laughs> Eləməyəcəyəm, bir də ultra elədi. <laughs> Ola. düşdü yer. Çorbadı. Uy, boşum batmasın, boşum. Sen de evin adamı oldun. Gel gel. Gel. Meryem, Meryem ikinci defa yiyecek. <laughs> Meryem de biraz tüm şey oldu. Çok hatırım oldu. Çok hatırım oldu. Məryəm, seym eləyərsən, yaxşı? Bazı Niyə kimi. yerə qoya biləcəksən? Bazı seym yerə qoydu, sən də qoyarsan. Aç belə tam aç. Tam aç. Uy. Come on, <laughs> hə? hə? İndi dayan. Dayan. İndi də, indi də, də. Gəl bura, otur, otur. Otur, otur. Ana, sən hazırsan? Dayan. dayan. Seym yerə qoy. Ay, seym yerə qoydu. Tərpətmə bebiş, tərpətmə. Okey. Hazırsın. Hey, معايا تفرط ما اوكي كويت كتر آه Bacı. Bacı bax. Ojen biz evdə olmamışıq. Dələ qapını açır. Gəlib alma yeyib, fındıq fıstığı buradan yeyib. Özdə çıxdı getdi. Haycan, hə. Papi Ay yeri də pisliyə qoyub. Yeyib dağıdıb. Allah adam pis eləyir bu. Evet. Bəlkə bir dənə mouse idi. Mouse. Eləyə bilmədim. Hə dostlar, bir videonun da sonuna gəldik çatdıq. Ümid edirəm ki, vlogu bəyəndiniz. Əgər bəyəndinizsə, like qoyub, komment yazmağı və bildiriş düyməsini basmağı unutmayın. Həlik dostlar, sizinlə mən idim Royal Smilov, Kaliforniya, Los Angeles şəhərindən. Növbəti videolarda görüşənə qədər.